今年のテーマは舞容と5つの音で構成されております皆様ご声援のほどよろしくお願いいたします疾風ラン2019マイオコ しい方よろしくお願いいたします。シャオちゃんの生歌でした。ありがとうございました。